rahmatullahi yeen mbok yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di rafetlu seen and bi ak euh, seen PND fi tey jii nag ñu delu si ak yéen ci seen formation informatique euh première leçon ñu ñow fi nak fas leen ko defal ci kàllaama wolof euh seen formation informatique nak euh da fay euh, lo xamna ni lu am solo la ndax fi ñu tollu ci aduna bi yépp euh, li ñuy def lépp dañ ko informatiser ci ordinateur kon nit Euh, dana soxla ubbi informa euh, ordinateur am man jey liggéey lim ci bëgg def lepp mu defal ko bopam tay nak ñu fassiyene tambal ak yeen seen cours 1 seen cours 1 day tambal ci ginaaw bo xamni ne ngeen seen ordinateur euh li ngeen jakkar lool moy bureau bi bureau bi dafa am li tuddé ay icône moy lu melni euh li affiché ci kaw bureau bi loolu moy icône donc Euh, kon li nga xamni li nga xamni mo bureau bi école lañ koy tuddé leneen li ci souf li nga xamni moy nek sa gauche moy li nga xamni mom lañ tuddé ñuy euh, mani euh, lance lancement direct amna benen bouton bo xamni dañ cee def dafa am bouton bi nga xamni mo am ci biir ki windows yi moom la ñu man démarrage bo duggé ci biir da fay gis li nga xamni mom moy démarrage man nga aviser man nga supprimer aussi fofu ci man démarrage bi kon fofu lo am solo la légui nga xamné ne moom lancement direct yu mel yi nga xamné dang koy ubi yoy mo lay tuddee bar des tâches boo ñëwee ci sa wétuk ndeyjoor jor amna fa yu ñu affiché fofu yoy moy manu manu zone de notification zone de notification moy yi nga xamné mo moo lañu affiché fofu heure bi date bi ak volume bi ak yoy bo xolé amna ben flash bu ndaw bo xamné ni euh bo duggé ci flash bi yaa ngi gis yi nga xamné mom nga nekk di def mi ngi nek fofu ci biir flash bi mooy flash bi ndaw bobu bo ubé fofu yaa ngi gis yi nga xamné moy programme yi ñu installé ci machine bi instant bi bu dee dafa am imprimante fay génné imprimante bi boo amé leneen aussi dala koy génneel waye ci biir lolu bo xolé ci bureau bi bo tégué ci bureau bi nga daldi bëss sa loxo ndeyjoor dalay daal indil ben li ñuy wax mani contextuel nga xamné euh ben programme lay doon bo xamné bo tégué ci bureau bi téggo fenn bokku tak nak bu fekke ni da nga tegoon ki beus ndey jor indi la lo loo xam ne bokkut ak euh, lam la indi lol waaw waaye bo beuse ci digg bi beus lo sa ndey jor ci souri wi euh, la indi lim la indi menu contextuel donc am nga fofu ay sous-menu mooy flèche yu ndaw yi nga xam ne moo nekk ci koñ bi melni mel ne euh, euh yoy nonu bo duggee ci bir nga am ay sous-menu yoo xam ni ay programme la yoo xam ne nii lépp la fa bëgg def rek fofu nga amee loolu la wowe woowee menu kon loolu aussi ñu bàyyi ko xel bu baaxa baax waaw waaw lu ci melni ko ki ba duggee ci affichage bi euh affiché par type par taille waaw lu ci mëna doon fofu kon bureau bi aussi fofu man man nga ko affiché man nga ko aussi baña a affiché bureau bi boo ci biir mani contextuel bi waaw man nga def euh li nga xam ne moom actualiser yoy yep da nga mëna mën ci li ñuy wax mani contextuel fi ngay choisir sa icône yi ba nga déplacer icône indi ko fi wala nga yóbbu ko fi loolu aussi Eh, icône bo japp rek bu neex man nga déplacer fu la neex nga yobbu ko ci kanamu écran bi waaw kon loolu moy bu la neex nday jor nga duggu ci mani contextuel bi nga def eh, organiser bureau automatiquement nga organiser bureau bi automatiquement boo nday jor nga def organiser bureau automatiquement affichage ba duggé mais non mu def organiser ko mu organiser lako automatiquement bu neexé nga def affiché par type par taille comme euh, lolo moy li nga xamné mom moy biro wa nga xamné moy biro wala bo ñëwee icône bi fa la neex nga koy déplacer fa la neex nga koy yobbu la neex nga ci def kon lolo moy li nga xamné moy euh mani contextuel hmm, amna ay paramètres yu bari yu ci nek yo xamné ni dinañ am bind bo xamné ni euh, mo ci mom rek euh, ci mom rek lay jàngale ci moom rek ci moom lay leeral donc boo duggee dinañ am dinañ ko gën a détaillé waaye daal liñ ci gën a mën a jàpp daal mooy que ne euh, boo tegee ci bureau bi da tegoo ci benn icône nga bës sa ndeyjoor lay yóbbu ci contextuel waaw boo duggee ci menu contextuel bi am nga fi affichage am nga ci tiré par am nga ci actualiser actualiser am nga fi euh, réorganiser la bureau automatiquement organiser am nga foofu nouveau comme nouveau dossier yu bari am nga ko foofu fofu yang ko amé ci bureau bi lolu moy kon xam nañu kon lolu moy bureau bu ñu duggee nouveau euh, nday jor dugg euh, nouveau ubi bind nouveau dossier ñu tuddé ko ñu neex buñu tëjee buñu tegee ci kaw nouveau dossier bo bëss ñaar yoon day dal ubé ko moom moom kon créé nañ fofu nouveau dossier dossier bu bëss hmm hmm nexé bu nga supprimer ko kon non lolu leer na ci bureau bi dal bo tegee ci bureau bi nga bëss sa loxo jor te bëss ci ben icône bo wacc bo bëssé bu nexé nga def nouveau dossier mo indi la fi ngay bind ni ngoy tuddé nga tuddé ko ni ngoy tuddé dal di euh bëss entrée mu daal di ko légui bu ñëwé ba ci suuf am nañ fa li ñuy wax euh, paramétrage personnalisé personnalisé bu ñu jógee fofu fa lañuy ñuy daal di amee li nga xamné ne mooy appréhension ordinateur bi mooy fi nga xamné fa la euh, réglage yi nga xamné fa lay nekk ñi bëgg réglage réglé réglage yi bëgg manam affichage bureau bi niñ bëgg mu dool ko pour taay police bi ni muy réé euh veille bi manam bu bu fayé ni ñu li nga xam ne lañ bëgg mu toll ko yooyu bu ñu defee personnaliser personnaliser wala propriété bu ñu duggé fofu ci biir dañ fay daal euh paramétrage général boobu nga xamné lepp liñ ci bëgg def rek dañ koy daal am fofu fofu mën nañ ko fay def directement sans ñu dem ci faneen waye bu ñu tegee suñu bu ñu bëssé suñu loxandé jor bu mu dugal ñu ci mani contextuel bi ci suuf fiñu ñu propriété wala personnaliser bu ñu duggé fofu dañ fay am paramétrage euh, général bo xamné ni Eh, dañ fay mëna soppi eh, affichage bureau bi ni mi nga xamne mo lañ bëgg mu doon ko resolution eh, bi saa ñu def ko 1 sur 1 wala ñu def ko 2 nga xamne day gëna reuy rëy waaw wala mise en veille bi manam bu fayé ni nga xamne mo lañ bëgg mu diire ko ci ay minute ngir mëna nga xamne mo lañ bëgg mu diire ko ngir bañ fay ñu changer biñ ci bëgg changé ñu daal di bës ok mu daal di jàll donc lolu ñu nga amé ci menu kon faire apparaître le bureau aussi mën nañ fa activer ya, bureau ba mën nañ fa baña baña activer wala bo xamne dañu def personnalisé dugg ci biir ngir bëgg euh avisé ben thème dañu dugg personnalisé buñ da dem thème thème bépp thème bo xamne mo lañ bëgg enregistrer ci bureau bi aussi fofu fa lañ koy mëna a daal di enregistré mën nañu génne aussi ci windows 7 wala bu ci windows 7 wala xp moy ñu génne li nga xamne mom moy agenda bi da koy afficher fofu directement ci bureau bi fofu mën nañ jël dara afficher ko directement tek ko ci bureau bi loolu aussi euh, jàppale na foofu waaw bu ñu jógee personnalisé bu ñu jógee personnalisé dugg nañ ko dari di affiché mën nañu daal di génne foofu lu mel ne heure bi aussi génn ko daal koy affiché ci bureau bi loolu valable na ci li nga xam Windows 7 hmm. ci leeral waaw mu gën a leer nañ ñi wax hmm. hmm. bu ñu demee aussi mën nañoo soppi heure bi régler ko ba mu am heure heure boo xam Hmm, dañ koy régler ba heure bi doon heure bi nga xamné mo ñu neex bu ko defee agenda bi aussi date bi mën nañ ko daal di ci bureau bi bu ñu ñëwee personnaliser rek dañu agenda ci thème bi ñu euh, soppi ko def ko ni ñu neex lool yi ñu ngi ko amee ci mani contextuel li ñi tuddé euh propriété bo xamné ni ci Windows 7 dañuy dugg mëna sans soppi li nga xamné mom moy thème bi bu ñu xol xeetu image bu la neex rek nga afficher ko ay man bima ma mom la tan bu def ko ci moy image bi nga xamne mom am windows am photo windows bi ci kaw mom lay tàmm waye yéen nit am ngeen mm, sen tan bu leen neex man ngeen tan bu leen neex ngeen afficher ko ci biir yakarna mm, am ngeen am ngeen liberté liberté ci xol kenn ku nek la ko neex ci mu afficher ko ci ordinateuram ngir mu man ko ci def mm, waye dal mi ngi nonu kon. ngay hmm. fait mën nañu euh, li nga xamne mom moy barrage bi aussi mën nañu changer xéri couleur biñ koy def couleur bu ñu neex mën nañ ko soppi bu ñëwé ci tamit fi nga xamne fi lañ bind barrage ñu ñëw soppi fa bu ñu neex ñu def ko fa ñu afficher ko afficher fa boba xéri couleur bu ñu neex mën nañ ko ci afficher kon dal kenn ko dal ci sa ordinateur am nga liberté personnaliser sa ay ki sa ay thème lu la neex nga afficher ko ci bu bu bu ko amee rek daal di fay nga daal di koy def ba noppi nga daal di bës ok mu daal di jàll waaw. waaye di leen fàttali ne xeetu video yi ki koy defal mooy seen mbokk Basirou ñang ngeen euh, mën jokk ngom ci 77 124 85 82 66 603 07 93 wala ngeen jokk ngom ci www.bntv.com wala bu leen neexee it ngeen jokk ngom ci euh, ba email basiruñang 60 arobas hotmail.fr